짜잔 짜자자잔 짜잔 こんにちははいこんにちはサムですシャドウです今横浜の赤レンガ倉庫に来てますはい足と腰が痛いんだけど大丈夫腰は痛くないですちょっと足痛いです、うん、まさかの松葉杖大丈夫です promise a n t a coming to visit. Uh... こんな感じ。とりあえず食べに行きましょう。まず腹ごしらえしないとね、やる気出ない。はい、食べに行きましょうね。とりあえずご飯行きましょう。はい。 去年もとここに来たねけど毎年来てない毎年来てます <laughs> ね毎年同じレストランそうそうそう、うん、シーフード中心だよねうんここのシーフードスープ大好きですいいねうん これチョコかけたらあの固めるおすごい発想だね板チョコのような食感になりますおおあ固めてるおすげえ固まってるおおおすげえ天才じゃんいただきますパリパリうん 美味しいわおやばいチョコレート固まっちゃった食べてみてこれねマシュマロどう面白い食感でしょう まるね好きうん、うん、俺も <laughs> あ昼ご飯食べ終わりましたお腹いっぱいですパンパンはい、はい、今次はミッションですミッションってそんな大したことじゃないんだけどはいどんなミッションですかえー、1人1000円以内で あと30分以内で、えー、お互いにプレゼント買っちゃおうみたいなのねはい、うん、あ何買ってもらえるかなちょっと気になりますいろいろ見ていきたいなと思います1000円以内だもんね いいのがないなちょっとねいいもの発見しました今リチャード足腰がちょっと痛いんでねこれ使って温めてもらったらいいかなと思うんだけどねおこれにしよう 5000円なんですけどでも税金プラスしたらもう1000円以上超えちゃうから。 ドキもう買ってきましたよ、はい、 <laughs> なんだろうこの緊張感ね僕の値段はこちらです見えますか913円ですイエーイサムはサムはこれいくら880円 は20分かけて決めました20分ごめんなさいそれの10分の1です23分で決めましたショック信じられないはいじゃあとりあえずじゃあお互いにプレゼントします何でしょう何でしょうじゃあこれでここは2個です2個あ自分は3個おいすげえじゃあ早く交換しましょうお結構重いトリパーティーだって えー、やべえやべえなんだろうわ緊張するおお何でしょう開けちゃっていいいいよダダーンダダダダーンなんだなんだバスキューブ <laughs> えー、なぜこれ選んでくれましたかえリチャード今腰と足が痛いじゃないうんで 冬湯に浸かるときこれ使えばもっと温まるんじゃないかなと思って今も冬だし好きです多分いい匂いすると思いますありがとうございますオランダからよわおいいねメイドインジャパンじゃないはい <laughs> かわいいメガネ拭きえっとね 2枚ンコ何インコオカメインコはい前のライブでうん2人ともオカメインコ好きっていう話あったから次は <laughs> かわいいオカメインコでーすオカメインコでしょオカメインコワカメインコに聞こえた、オカメインコのハンドタオル多分いつもタオルを使ってますからうん だたてこれは身だしなみをそうですねうんはいじゃあ今日のミッション大成功え大成功なのこれ、はい、好きうんはい僕もこれ好きですいや大事に使おう今夜使いたいです使おう使おう本当に冬だからゆっくりこうお湯に浸かりながらそそうう、寝る前にね That's